proyecto un proyecto que junta eh, redes comunitarias de África, de Latinoamérica y de Asia. E intercambiar todo el cariño y todo el conocimiento que cada una de las redes tiene y que está dispuesta a compartir. Sen erkebe.